Líbrate de la fornicación, del adulterio y de la pornografía. Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca, fundador fundador del Ministerio Apostólico Profético Luce delle Nazioni, ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica para ayudar a todos a entrar en sus ministerios, a desarrollar sus dones, desarrollar sus iglesias. Este trabajo que lo hicimos de muchísimas formas. Entonces, líbrate de la fornicación, del adulterio y de la pornografía, porque estas cosas son pecado y el pecado te va a traer a la muerte y a la muerte espiritual. Escúchame muy bien, porque estamos viviendo tiempo donde hay iglesias donde se predica, bueno, no pasa nada, si tú tienes eh, problemas, si estás viviendo con una chica, con un chico y no te has casado, o si bueno, ahora estás viviendo con otro hombre y ya está casado con otro no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pasa mucho, pasa mucho porque el pecado te va a traer a la muerte. Y la muerte es una muerte espiritual. Y esto es lo más malo que te pueda pasar. Muchos están adictos a la pornografía, muchos están adictos a la fornicación, al adulterio. Y estos son problemas espirituales que necesitan de liberación espiritual. Escúchame muy bien, porque vivimos en iglesias donde se predica que no, no pasa nada, que Dios es amor y todo se puede hacer. Esto está pasando hoy en muchas iglesias y esto no es de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, donde habla que había la doctrina de, los, de, de Balaam que va a empujar a las personas a la fornicación no es así. Las iglesias tienen que predicar que la fornicación es pecado. Y no tenemos como pastores que tener miedo que la gente se vaya, que la iglesia se quede vacía. Al revés, cuando empezamos a predicar la palabra de Dios, para como es la palabra de Dios, entonces allí vamos a mirar que se manifiesta la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo y quiere vivir en un pueblo santo. Entonces, pastores, usted no tiene que tener miedo de predicar la palabra de Dios y la verdad que es pecado. Mi hermano, hermana, si usted está viviendo con esos problemas, necesita de liberación, necesita de ayuda, tiene que buscar ayuda. No tiene que tener esta situación dentro de ti. No tiene que estar esclavo de la pornografía, no tiene que vivir con esta atadura demoníaca. Tú puedes estar libre porque el Señor te puede liberar. Y si estás en Valencia, aquí estamos para poder orar por ti, para liberarte, para aconsejarte con eh, nuestro tiempo, con nuestras oraciones, sin problema. Y si estás por otra parte del mundo, busca de una iglesia, busca de un pastor, pero una iglesia santa, no una iglesia donde hay mucha gente y libertinaje y puede hacer lo que quiera. No, tiene que mirar una iglesia donde hay santidad, donde se predica la santidad, estaba leyendo ayer unas frases de David Wilkerson, un pastor que he conocido en Estados Unidos, en Manhattan, New York, y él decía esto, que hoy hay muchas iglesias donde la gente salta por la, música cristiana y no hay iglesias donde la gente se arrodilla por la misma música cristiana. Nuestra relación con Dios tiene que empujarnos a dar arrodillar nuestras rodillas delante de Él arrepentirnos de nuestro pecado, dejar nuestras malas costumbres, nuestra mala vida, nuestros pecados y vivir una vida de santidad. Con esto quiero agradecerte por haber mirado este vídeo. Puedes compartirlo en tu página Facebook, en tu amistad, a través de WhatsApp, para que este mensaje también pueda llegar a más personas y más cristianos que están viviendo en estos pecados. Porque Dios quiere un pueblo santo que te puede liberar. Entonces un abrazo, saludos y por favor que puedas condividir este mensaje con más personas. Bendiciones.